साहेबगंज जिला मंडोर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय ग्राम कुलभंगा पहाड़ में कंप्लेन करने के बावजूद भी हेडमास्टर कुलदीप यादव एवं सहायक शिक्षक शंकर दास पिछले दो वर्षों से विद्यालय नहीं आ रहे थे जिसका वीडियो मैंने सितंबर 2014 में बनाया और साहेबगंज उपायुक्त को इसकी सूचना दी मास्टर आता है आता है मास्टर को देखा है तुम देखा है कब देखा हाँ छब्बीस जनवरी में आता तो नाम क्या है मास्टर का कुलदीप यादव है और शंकर दास है तो आप लोग कभी कुछ बोले उन लोग को कि क्यों नहीं आते हाँ हम लोग बोले हैं तो बोलने के बाद बोल रहा था कि कहाँ पे जाके शिकायत करोगे जाओ शिकायत करो आवेदन तो दिया गया था डीसी साहब को भी और उसमें तो आवेदन देने के बाद ही आने लगा तो फिर एक दो दिन आया महीने एक महीना दो महीना हो गया उसके बाद चले गए हैं उसके बाद तो आइए नहीं रहे हैं ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष सुरजा पहाड़िया है वो तो उनके साथ तो मिलजुल के पैसा निकाल के खा लेते हैं और वो क्या बोल पाएंगे 2014 में मैंने इसका वीडियो बनाया जिसमें दोनों शिक्षकों को हटाकर दो नए शिक्षक की मांग की जिसकी सूचना एक बार फिर नवंबर 2014 में साहेबगंज उपायुक्त को दी जिसके बाद कार्रवाई करते हुए उन्होंने दोनों शिक्षकों को निलंबित कर विद्यालय में दो नए शिक्षक हेडमास्टर राकेश कुमार पांडे एवं सहायक शिक्षक राम लाल मालतो को बहाल किया जो नियमित रूप से विद्यालय संचालन कर रहे हैं हुआ है चौदह फरवरी को यहाँ पर मैंने योगदान दिया है सोलह फरवरी को कितने यहाँ पर मेरी यहाँ पर प्रतिनियुक्ति हुई है प्रधान शिक्षक में और एक मेरा सहायक शिक्षक है रामलाल मालतो क्या क्या समस्या आपकी यहाँ पर समस्या तो बहुत है समस्या में है कि यहाँ पर ब्लैक बोर्ड नहीं है पढ़ाने के लिए न टेबल है न कुर्सी है बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा समस्या ही समस्या यहाँ पर है हमने इसके लिए अपने पदाधिकारी को भेंट किया उन्होंने आश्वासन दिया है कि दो दिन में हम सब कुछ ठीक कर देंगे खाने का व्यवस्था भी खाने एम डी का भी सभी व्यवस्था को बोले हैं कि हम सुचारू रूप से उनसे बात करके कुलदीप से बात करके मैं कर रहा इसके बारे में तो सब करता था पहले बताने के लिए लेकिन हम खड़े होकर हम बताए थे उसके बाद अब सही होने लगा मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मेरा भतीजा भी इसी विद्यालय में पढ़ता है मेरे वीडियो बनाने पर दो वर्षों के बाद एक बार फिर कुलभंगा पहाड़ के विद्यालय में शिक्षा की किरण वापस आई इसलिए मैं साहेबगंज जिले के उपायुक्त एवं उन सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने विद्यालय की समस्या को दूर करने में हमारी मदद की मैं सिखा कुमारी पहाड़ी जिला साहेबगंज झारखंड से इंडिया अनहट के लिए अरे